эра многополярного мира закончилась. Однополярный мир не способен существовать. Будем исходить из простого. Любая система тогда будет более устойчивой, если она будет опираться не на одну точку опоры или на одну опору. Чем больше опор, тем устойчивая система. Что было, было бы плохого, если бы те же Соединенные Штаты Америки – Европейский Союз, как вторая точка опоры, Россия, Китай, возможно, Индия. Если бы наша вся мировая система и наша планета держалась на этих четырех точках опоры, она что, менее устойчива была бы, чем опираясь на эту разрушительную, саморазрушительную одну опору в виде Соединенных Штатов Америки. Я думаю, этим все сказано. Что касается санкций, абсолютно поддерживаю, ничего хорошего в этом нет. Это лишние проблемы, это лишнее отнимает время. Да, мы отстроимся, мы найдем новую логистику, мы много чего нового найдем. Но на это надо время. И мы могли бы тратить это время на движение вперед, более быстрое движение вперед, нежели теперь. Нам приходится искать какие-то обходные пути, как-то выкручиваться и так далее. Да, действительно, мир сегодня такой, что э, не получится кого-то придавить, а тем более такую огромную страну, как Россия, абсолютно самодостаточную. Но когда-то поверившую в, глоба в глобализм и открывшие рынки для своих партнеров. Вот они себя повели соответствующим образом. Мы им говорим, хорошо, до свидания. Как в народе говорят, до свидос. Мы будем устраивать свою жизнь сами. И мы все можем. Мы очень много внимания сегодня уделили вопросам кооперации. Мы много говорили об общем рынке нашем – я президенту сказал, говорят, вот Беларусь, она не такая гигантская, как Россия, она поменьше. Но вопрос, мал золотник да дорог, вопрос не в этом. Вопрос, как часто говорит президент, в компетенциях. И смотрите, вот мы приехали сюда, <coughs> оказывается, у гигантской России есть интерес к нам в области создания космических аппаратов. Есть у нас эти компетенции, и Россия будет использовать их. И возьми самое простое – в строительстве. В Советском Союзе Беларусь была школой для строителей. Самые лучшие строители были у нас в Беларуси. А куда они делись? Они и остались. И если мы сегодня по предложению президента Путина получим здесь подряд, в этом ничего плохого нет. Мы с Владимиром Владимировичем месяца 4-5 тому назад обсуждали проблему более технологичных производств, ну, допустим, создание и производство полупроводников. Оказывается, мы нашли и в России, и в Беларуси немало предприятий, которые сейчас объединяем. Президент пообещал поддержать финансово. Мы также постараемся, знаете, интеграл и другие. И мы, как я часто говорю, но ну, пусть мы Дмитрию Рогозину не вот такую вот дадим плату и систему управления, ну чуть-чуть больше она будет. Но полетит, и корабль назад вернется. Ведь возвращался же в былые времена, вернется и сейчас. А потом мы их догоним и перегоним. Точно перегоним. Потому, потому что мы полны решимости это сделать. И никому не мешаем работать. Поэтому кооперация, общий рынок. Вот мы производим в Беларуси, мы проанализировали какую-то номенклатуру, несколько тысяч позиций. И мы по предложению президента России, когда он сказал, вы дайте нам свои позиции, мы посмотрим, насколько они востребованы в России. Ни по одной позиции не было отказа. От продуктов питания до нефтепереработки, хотя это нефтяная держава и так далее и тому подобное. Холодильники, телевизоры, стиральные машины, порошки, там, э, стиральные и прочее, все, что мы производим, это сегодня востребовано в России. И слава Богу. Что касается <clears throat> финансирования, кредитования и прочее, Россия здорово нам в этой ситуации помогает. И вы знаете, все, что мы производим, мы можем продать здесь. А значит, нас устраивает российский рубль. Наконец-то мы стали торговать за российские рубли и газ покупать, и нефть, и прочее, прочее. Нас это устраивает.